v-a sculat de dimineață. Vreau să vă spun uh, satisfacția pe care o avem cu toții aici la secțiile de votare, că apelul nostru la cetățenii care doresc să-și exprime dreptul de vot să vină cât mai de dimineață la uh, secțiile de votare a fost într-adevăr urmat. La ora actuală avem deja un număr important de oameni care așteaptă iar procesul de votare merge foarte bine. Am văzut și pe rețele de socializare aprecierii marea, în marea lor majoritate în legătură cu modul exemplar în care funcționează măsurile de fluidizare a legătorilor și în același timp cu păstrarea tuturor uh, condițiilor legale pentru ca votul să se desfășoare în cele mai bune, mai bune condiții. Uh, cei care doresc să vină la Paris ca să voteze, mă refer inclusiv la mine, trebuie să înțeleagă foarte bine că având în vedere dorința mare a celor care sunt aici de a vota, trebuie să înțeleagă că orice om care vine de acasă unde putea vota foarte bine eh, la Paris ca să voteze, de fapt privează un alt român din eh, comunitate de a-și exercita votul. Din calculele pe care le-am făcut, rezultă că, în mod normal, cu această organizare, cu toate măsurile, ar putea să voteze toți cei care se prezintă la vot. Dacă în 2009, uh, cu 5 tampile, au votat la Paris, într-o singură secție de votare, 3800 de oameni, Astăzi, prin măsurile organizatorice care s-au luat, două secții de votare, 14 ștampile, comisiile sunt complete, a trebuit să ne ducem undeva până pe la 10.000 de oameni fără niciun fel de probleme. Sperăm ca toată lumea să-și poată exprima dreptul de vot. Mulțumesc încă o dată tuturor care au participat. Nu pentru că v-am spus de ce. Nu cred că noi trebuie să venim ca să votăm aici, putem vota în țară și să lăsăm oamenilor de aici posibilitatea să voteze. O să ieșiți în țară, să vă întâlniți cu oamenii care stau la pară? O să, întâln, o să mă întâlnesc și cu oamenii, nu pot să mă întâlnesc cu toată lumea, după cum ați văzut da. o coadă mare, dar să mă întâlnesc și cu oamenii care, în special cu observatorii care cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă oamenii. A v-a surprins numărul mare de oameni care au venit de dimineață să voteze? Da, și mi-am dat seama cât de eficient este mesajul pe care l-am transmis și eu de la București, dar și ambasada de aici pe toate rețelele de socializare, pentru că are un impact deosebit. E un număr impresionant de mare, sunt mai mulți la ora actuală decât erau în turul întâi, în seara zilei când s-au petrecut problemele legate de imposibilitatea pentru unii să-și exercite dreptul de vot. Deci cred că e un lucru foarte bun pe care l-am făcut. Iar funcționarea, uh, puteți să întrebați pe toți cei care ies în secția de votare, funcționarea cu noile măsuri este ireproșabilă și doresc să mulțumesc sincer tuturor celor și colegilor de Ministerul de Externe, dar mai ales uh, tuturor celor care reprezintă partidele politice și fac o treabă extraordinară în secția de, de votare. Le doresc doar uh, puterea de a rezista până la ora 21 <laughs> ca să meargă în același timp. În concluzie, să mergeți la București să votați, nu mai votați. Nu, eu oricum merg la București, dar uh, încă o dată vă spun, nu cred că eu trebuie să iau un minut și jumătate sau două în care unul sau doi români ar putea să voteze aici. Aveți semnale de secții descompletate care nu funcționează la capacitate maximă? Trăgeați un semnal de alarmă în sensul la Londra? Pentru, pentru moment nu ultimele două zile a fost uh, o operațiune foarte serioasă de completare și vreau să subliniez că absolut toate partidele politice, chiar și cele care nu mai au candidați în cursă, au făcut dovadă de bunăvoință și de dorință de a ajuta acest proces. Dacă toți suntem la, uh, la această parte, ar vrea să recomand tuturor celor care eventual că ar putea să fie descurajați de numărul mare de oameni care sunt în coadă, să încerce să voteze și la alte secții. Cea mai apropiată secție este la Anosi, unde la ora actuală nu există niciun fel de coadă, deci cei care doresc cu adevărat să voteze și pot să facă acest uh, sacrificiu, pot să se ducă acolo, mai ales că este un oraș superb, leagă nu Art Nouveau care s-a creat în Franța și care e bine cunoscut și în România. Ce informații aveți de la celelalte țări, de la München, Londra, în Spania, unde a fost Nu am intrat încă în legătură cu ei și tocmai de aceea mă duc acasă pentru a supraveghea în continuare procesul de votare. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și o zi bună.